Pues que ni chiwi estas porta e kai coraggio ai per ci dire sabato e con tutte i per l'Europa e l'anno di questa sesetto effettivo la era oca mattene sabato e poi lezione ni estas mirindai chiwi ci dire con tanto coraggio che vas a dire già quella è sta un mondo della semana Aha. <laughs> <laughs> Eh, mi in coro parlo di fantascienza, per Dio, ok, da un video è quest'auga, c'è questa sufficie malpesa in argomento, eh, temo, perdono, Ci vuole la parola ehm, alia gli um, angolo della classica epoca del fantascienza, perché io si passa la, la duono della Biblioteca di Accento di Magni. Lì a uh, Mare alla Lia e lì è messo in verca effettive. Cari vidis che ehm um, ho un brito e chiuber cas per uh, usa por uh, critichi la sia tempa ehm um, associo. Lì tutte le li eh, magistrigis in Londona Collegio della Regio en 1940 doc do uh, eh, ni povas diri che la mm, lei un mm, grande parte de, de sia caro estas el eh, post un, un, un milito, en la frua post un milito, cae per li ogni parola pura fantastiera. ni matura. Do, maturezzo estas la scienzo, effettive. Tio uh, estas subgenro uh, en kiu la uh, eh, prescribo de la scienza e kai tecnologia e la mondo estas precisa. Estas uh, shainiga. Kai ech li uh, pensis hipotesi nu la eh, orbito de la ter de la ter stata i satellito Vi sias che essa esas exacta orbiton in cui vi hava satelliton, in cui vi e eh, resta sana sama posizio relati alla Terra. E lì, esit lì, che vi pot esistio. Anta on, ogni vera e poi si effettivigli, e giusto per tio ogni mi parola spring orbito Clark, oni donis la nomo, c'era lì avis la idea un imago. Uh, eh, li estas mm, conata por verbo con il uno spazio di SEO che per lì uh, come si la uh, chiedo un po' a la flugado al fora tempo kai spazio. Do ne plu nur sur la tero por analisi mia in sozion, se tutte male imago fora tempo, fora spazio, che un po' va sul caso. Kai mm, ci tio mm, libro estas suffice conata, kai eh, conata la fingo de Stanley Kubrick, do la libro eh, estas en la quindecai, la, la filmo en la sesdecai. Se mi pone memoria la filmo, estas just en 1960 o. Kai estas interesa, char, quantam la jaro, la ideo de la filmo estas de Clark. Kai do estas ideo de la quindecai. Ciu iu vidis la filmo? Iu, yes. Un, du, nu, du, tri, yes. Iu, rai, tu vini vidis? Qui vidis? Yes, fa. No, mi chiamo <laughs> eh, eh. la scambia in dormici. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, Yes, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, por Ha, ca ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, i più s sta al posto all'interno del a del bo di s di bo più mm-hmm. mm-hmm. s eh, negativa cosmano di bo hal mm-hmm. hal sta grande computilo fisiche è eh, sta parte della eh, della cosmo scipo proprio in vita se la do essa sta quindi che ia nella nella mezzo grande computilo cari Eh, estas unu um, ehm, mireniam anticipas la intrigo vicias. Sed estas nur unu momento en kio eh, la astronauto en metas truigitan paperon en Hall kai Hall cerzas, uni parole tutte nature kai vi vidas nur ruggen okulum kai dio estas la eh, e ira tecnologio ie via santa do la ira tecnologio estas nur auda san kiel radio vi nur audas parola tan tutta natura che la iniga tecnologio esas elettronica va per chi o effettive tio imago tio esas en la unicum la la imago fin de chiaro e de de clark La fin de, fin estis havi natura in vocio kiel hom hom simila hom simila babilado ki esas la la la imitado ludo de turi il ludo de imitado ludo de turi Sed ki o kazi se efektive dio uzas trugitan aperon ne en 2001 ki o en 2001 Ciu iu ain usas tuitan paperon por eni informo en computilo? Certe ne. Cai ciu la eliga tecnologio estas principe vocia cae auda? De nome ne. Ni usas ecranoi cae bildoi. Multe pli os vocioi. Estas caica experimentoi, eh, por exemple, por la cepila stiradon, estas caica aferoi, se ne temas pri scherzado con la computilo. Oni ne povas ŝerci. Ĉu vi eh, memoris kiu mi rimarkis hieraŭ pri la pragmata nivelo de lingvaĵo, de la lingvo, la pragmata nivelo? Tio ne vere estas malfacila. Sed en tiu epoko ankoraŭ oni ne atendis tion. Estas multe interese kiam vi uh, eh, spektas filmon fantasciencan aŭ vi eh, legas fantasciencan libron, rigardi la tempon kaj la, de la della intrigo che era tempo della della mercato. Che i compari chi vero casi sta. E adesso di tutte interessa. la play molto della la eh, prognoso e è sa la vetra prognoso manderai. Ma giusto. No, io so fino a va. Che ci un io prognosi sulla posta Mi ha dis che nemi mi la un piro Yes, vi pravas. Mi tutte prava, io estas necre de plafeo. Neniu prognosis tu, neniu. Yes. Yes, char la nura uh, post esti estis tiu walkie-talkie, tiu radia afero, granda, cae por la soldato. ne por la, por la ordinara vivo, ciutaga vivo. Yes, mi tutte prava, si. Tio esas la cefa limo, effettive, mi io anticipas io, sete, pli gravas. En la okdekaj estos la ciberpunka movado, temas pri avangardo kiu eh, eh, reformas la fantascienza genro e la opteca to effettive estas 1977 gis 1984 Che sono grava iaro. Multa e affero lo caso di 1984. Cai tio da origas gis 1993. Mi vidos schial. Sed, effettive, ci tie ogni comenzo a la umo e post telefono. E nio e nidi parolis per tio. Di tio avantgardistoi. Il tema avantgardo, sam chi la futuristoi, la um, surrealisto e tio es la ideo sed ili cefe eh, ne pentras cefe ili vergas racconto in caromano cefe kai giuste pro la post telefono e la movado de sikis quacam ili vidis anta ulalia la uh, influo de la reto de interreto sulla, sulla home sempre ti uni parolos sed estas bona rima Ed ire venu al mia tempo, nun, la quindecae. E mi volas parola del prim Isa Acasimo. <clears throat> Ele e la plei conata eh, verchisto de fantascienza genere nel mondo. Eh, li uh, estas usonano um, mm, rus de vena de iuda familio se li um, iris al usono kio li estas en eh, la nesia fru, fru, frua infanaggio e tri al quari aroi do tutte usunigis effettive cae en 1939, non sentri de gnao li bacala en chemio c'è columbia universitato Kai komencis publiki la unua en ah in en pri fantasenso por gaini monon. Kai por pagi la studo en la luce. <clears throat> En tiu periodo, <clears throat> pardon. Esti si un fatre buo che just stories che ho eh ah, disvastigis la gente Eble vi sias en eh, vi conas en Esperantujo la revuo Sferoi. Yes, Sferoi estas basita sur la modelo de Astana Stories. Kie revuo. Kai eh, estas interesa, c'è interesse char eh, in come si mercato. Se multa de tiu i racconto estas presca sen sen valora i netio de asimo tiu de de de la de refugio char uh, oni directas nur al adolescanto e caido volas iom mirindajo e sed de new ver analizo de de de ioain effettive è giuste asimov successis transiri de serio b genro al serio a genro Clark kai kai Asimov esa sua du homo do la la brilla l'anglo kai la usona Imago che Asimov inventis la morto robotico andavo ne esiste la lavoro di la scienza del robot e li, giusto è la morto del mi devo fare un passo a kai parolis io ne multe pri kare Yes. Yes, tio es teatro dramo. Teatro dramo. <clears throat> Pardon. Tio popola regis la vorto del roboto. No roboto uh, signifas esas la slava dico de, de labori, ne? La concreta, concreta laborato. Laboro, yes. Es concreta laborato. Ma mane labori, yes, yes, giusto, tio. Kai se vi uh, memoras uh, ni jam vidis la Eh, processo di abstractigio del lavoro automato. Antaue ogni parola di fisica è automato, mirindaggio è, che poste ogni abstractigio. Cai do e resta tuo nella lingua. Cioè ogni volta si indichi giusto e tio, automato e fisica e concreta e ti tuo le niga sta volta un robot. E tio iaro. Eh, della tudeca e trideca e principe per eh, Asimov è la quarta decade. Eh, ehm, ne sias se mi mi marcas che muta e bomo e ne sias pri la eh, intrigo de tiu mm, teatraggio no vi mago che eh, ni essa ancora la hausta hungaria in e poco effettivo kai tiu ehm, dramo è istradutita in amasso da lingue inclusive speranto post variavi uno è la è la la moravia moravia i pionieri faris tion che gruppo ne estas autoro oni eh, si subscribas moravia i pionieri ma esa si interesse kai bedaure la mi ne niu uh, eh, sostenigas tion cioè esta sparto de mia historia effettive yes yes Oni faris tion. Oni sostenigos dum la osia conferenzo ciare. Ciu vere? Ah, bone, mi gioia. Io esas plua chialo por iri a la hostia conferenza. No, tata, reclamado. Yes, ah, tamen, tamen prave. Yes, ver, vi pravas. Mi, io esas mi prava, però. chi conferenzo? O siek. O siek. Yes, en la pausa mi. Yes. O siek. Yes. Do, la dramo estas iom simile a tio del dottoro Frankenstein, effettive. Char, oni devas rimarchi che Chapek usis uh, eh, biologia in roboto, clono, ne meccanica. Io esas grava punto. To, sam kiel Frankenstein si vive moras, esas farita del ca el carno, e mortinta carno. Do, la vera um, salto al al automatico de roboto e o casa sposte. Cai ni vas diri che la tuta mercato de Asimo estas pripensado ser humano eh, en la ipoteso che la imitato ludo successas. Un roboto do ne nur abstracta softvaro, sed anco un hardvaro. To kio okazas? Se robotoi igas mem con sia e pensanta To ni supposo che tio fosse occasi. Kio poste? To ni solvas la epistemologia in problema. Do, post la epistemologia in problema ni havas la etica in problema. Ciam. <laughs> Tio esas la questupoi che vi solvas la epistemologia mi comincia a avere etica in problema che è comprensibile anche o politica infante che giusto per tio uh, eh, esempio il problema estas. stas uh, eh, io uh, eh, che a roboto con homo Ciu ili estas sam raitai au ne ciò havas la sama in se ili povas pensi ciu ili povas voce doni exemple. Kiu ajo ajo de robotoj, ili trave vis kelka generacio en de Juste, alia problemo. Yes. Kiu estas alia problemo? Kaj kiu oni anko povas diri pri tio? Do, el problema acá estas se oni devas electi uh, ehm, se estas dangero Ĉu vi savas la roboton au la homon, kaj vi devas elekti? Tio ankaŭ estas problemo. Ĉu la roboto savos la roboton aŭ la homon? Tio ankaŭ estas etika problemo. Eh, kaj eh, ne temas nur pri fantasciencaj aferoj. Ĉar mi havas du kazojn konkretajn, kiujn mi volas diri al vi, ĉar mi trovis fine, mia referenco justa, En la dua um, milito contro Iraco era nautecai, oni usis robotei soldato to tutte se men muove so oni usi effettive uh, ah, in, in mago mi trovi stio nella reteio della della usona armeo no suffice finda in fondo ce n'è kai la problema è stas se robota soldato mortiga se rare civilante non mi rito chi è sculpo? ciù della robota soldato? ciù della programisto? ciu de la construinto de la hardware ciu de la producta compagnia tio esas tutte nova i problemi eticai la tradizia Uh, la tradizio de eh, occidenta filosofio pri etico ne nian al frontis tio, cer esce ne pois imagi, do ne havas modeloi. Ciu vi comprenas tio, tio esas kerna punto, kai per asimo foni comenza per pensi di se poste effettive che che kai eh, in reale in apero caso alia esempio estas la tiel nomata eh, eh, mem stira automobilo google Questo è l'esperantivo de un Google. Questa è produttanta non tiun uh, eh, memova automobilo, tiu signifas che automobilo stiras per si mem. Do, kiu casas se accidente mortigas homo? Kiu respondezas? La stiranto? Kiu signifas la sovvaro? La programisto? La automobila firmao? La homo kiu ne decidis repreni la controllon giusta tempe, cial vi ciam povas repreni la controllon? Kiu esas concreta afero? kai e just experimentas uh, la lastan jaron estis uh, longa viaggio uh, tra usono de la orienta uh, marbordo alla occidenta marbordo do longa viaggio en kiu oni uzis tio kiu na tiu un automobilo kiu fakte oni povas uh, tui tuŝante la stirilo, oni povas repreni la kontrolon estas tute vi ne devas tute fidi efektive Sed, ancao, vi sias, che in multai, in mm, caso de uh, eh, malbona vetero, ciam vi devas alte, alterigi per aviatino aviatilo, vi metas la, la non nomata automatico piloto. Esa sta la sama problema. O vi metas la mano in de vi, ciel piloto, che de la tuta de la tuta aro da homo in kio estas uh, eh, malanta o vi e la mano de sovaro, efective. Ciu ne? To, tio esas la etica e problema. Ĉu klare, ĉu estas demando per tio ne bone? Do, Asimov pensi che por trasformi uh, eh, macina ghetto avere etica ghetto Io fare spari. Computigi, compu, pardon, computigi e ticon. So, e metti un machine man, un robot, l'etico. So, che significa programmi di soffaredi l'etico. Ciuro vi eblas trovi etica e legio in cui vi povas emmeti en, en computivo, en software. Ripenso pri la tradizia, tradizia e etico. Cerca in homoi, donis legio, etica e legio, più moni povas relativi un un via. Ciune? ne? chi aveva idea offerta. Nella tradizione, almeno lo si la filosofia, pardon, mi ne conosco molto l'Orienta, filosofia, la Cina. Immanuel Kant. Kant ha visto io, legge, la morale legge è stata in me, che la morale legge ha la sclava in divino. Do, mi chiedo che la tri legge di robotico la solvo de la sin ofertas la tri leggo de la música. Cae havas tenca similaje con la mm, morala de vi devo del canto. do mi legas la tri che poste mi commentos la legio estas en ordo de gravezzo tio signifas che la unua estas pli grava o la dua che la dua estas pli grava o la tri Legio un roboto nec povas undi homon nec povas permessi che cause al algo manco homo estus undita. Legio roboto devas obei ordonum de homo crom g contrastos de john 1 legio 3 roboto devas protecti sian existon crom existo contraus legio 1 kai 2 Kiu vi pensas pri tio? Ĉu estas sufiĉe klare? ĉar sed iom longa i corpo lo sur la tu li povas ripeti la unuan? Yes. Mm -hmm. se g from se g a costa la spalla no, la, la demanda è questa la o la legge chi è estas la rilato e interrogato e crei come sclavo e la maestro sclavo e la maestro e la maestro yes, yes, exacto io sono sclavezzo Kaj tio esas interesse. Vi devas eh, savi vian existon kaj obei tion, tion ordonas al vian maestro. Yes, juste, juste, juste, precise tion mi povas sed. Exacte. Kaj esas anca o eh, paradoxo, citie, efektive. Sam kiel la paradoxo de la barbiro. Imagu la sequan caso. Imagu che roboto vidas homo. Homon havas anta o uh, eh, tablon sur cio esas granda rugia botton. Cai se li pusas la rugia botton ec flamas la trian mon militon con la nuclea armi. Cion li devas farla? cia roboto sias che se o caso da tia roboto forpassas, non mi posso la homo che ucusas mortos e ciui mortos Sondo a legio, se il roboto ne agas e se sango pago cago manco Yes, se tu le covas con di homo Yes, se avevo un'altra giù homo e se o malo giusto tio es la demando tan con iura kai pro tio en 1908 vin esas legio nul e che stiges legio nul exacte che dira stio roboto ne povas mundi homaron ne povas permessi che causa la gumanco homaro esto scundita es antau li grava Cioè, lì rimarchi che esiste il tuo problema tiu paradoxo. Mal multa estias che uh, eh, iela fino de sia vivo oni povas diri che Asimov uh, multe amis robotoi char li verkis amasson da libroi pri robotoi kai pro rispetto a ili uh, li uh, formulis la tri legioi de comico cio robotico comico Do specula i regulo e porri por relativi cum robotoi in la giusta maniera La unua legge diras homo ne povas fundi Homo ne povas permessi che causa la comando homo è fundita che è la più grave No, I'm going to start out from Homo. Homo. Yes. Io adesso la un uomo legge dei comico. Mm? Due. Homo ne povas ordoni a roboto ion che un mal serenigas robotan existo. Do, oni devas lasi la roboto in Krom mal serenicae ordonoi evitas vundoi al homo. Do, oni povas diri che estas ioma patrina aliro al, al la roboto. Kai tria, homo nec povas vundi robotum, nec povas permessi che causa pagomanco, roboto Roboto estus vundita crom vundito e ordono e necessas por eviti vundoi al homo, a un necessas por permessi che vivi di ordono effettivicios. No, se vi devas savi iun, savi la vivon vi povas fare, set nul er, chi non mi dirà, el extremo in caso. Tio estas interessa char na uh, eh, mercado de asimo estas la comenzo de la tia nomata machine di tipo. Cai giuste posti a Rodmil, pro la caso i della robota soldato della dell'automobile. che ho i uh, problemi e clicca e clicca schijas. Non è la nunte in tono effettive. Cai edge che cai de cai moralisto e morale filosofoi, de universitatoi estis uh, eh, dungitae di Google au de Microsoft por giuste por esplori la temo pri concretai afferoi. Char mute de tiui proiectoi, de tiu robotoi au de tiu machinoi estas secreta. Mi povas imagi. Mi vere mi povas demandi, ciu la roba soldato alla tiu, havas ne, mi ne praicas tiu mi demandi. Credo onis dungas exemple mi conas collegon en Oxford, che esas uh, morala filosofo, un tempo professor, cae li parto premis uh, iun uh, proiecton, cae devis uh, subscribi multain contractoi por ne che cecen afferoi. Okay. Ech se li ha, povas publici ion, cia ni devas publici articolen por pluvivi en uh, l'Academia Mondo, tamen li devas antaue montri al Google por qué en esta ha sido problema de mal permiso. Tío, eso es alguien ética problema, efectivamente. Por el copyright y por el libero de informar. Tío, ni para los da menos semana. Cioè, estas hay demanda entre tío, interesado Casa che ne, ni puedo pausar nunca, y después ni puedo transcomismo protegidas che tio è stato la classe con un vero momento di cine. Per esempio, il mondo di Hades con Natale, con una, con una pausa, ci sono memoras che mi dico. Vi ah. parolis che vi diris che se mi vuole memoria se corretto mi se mi ne dirà esattamente che mi diris. Uh, vi diris che vuoto i tamme ne sono Ĉu vi povas eh, dire tion al alla ĉiuj? Yes, yes, eh, en la hejmaj taskoj ekzemple en la ĝardeno, en la purigado de la domo kaj tiel plu. Yes, sed ke effettiva efektive eh, pravigas la uh, etikan pensmanieron de de Asimo, ĉar kio estas purigisto kaj giardinisto, por ni estas preskaŭ sklavo, mi povas diri, ĉu ne? Estas mal lertai ma lertai tasco no tio ehm, es io mette pravigo della um, percetto kai anche o yes tu io vola saldoni io anch'io vi uh, io ai che si non vi rispondi non al mondo va va se yes mi diris ja i ti che ah, ah, prima la raito ah, se yes tio se a volte sto same raita i kio bomoi kai jaro pozjerovam jace to pozjace to pli do poste ne ex ek, nova eh, robotaro ne homaro yes. kaj homo ne estas poste bezonataj mhm. tio mm -hmm. estas grava argumento yes. tio esas vere grava argumento yes ĉar roboto vivas pli longe ol ni kaj tio esas grava argumento kaj ĝuste tio argumento atakis Robert Heinlein Ah, yes. Que mi volas parola in pretio. No, es un buon enconduco. Alia usonano, samtempa, de Clark kai Asimov, uno la plia influa en eh, en sono effettive. Eh uh, la play grava verbo estas sta en fremdando, che è mia traduco ci arrivi da quindi è ancora un'esa traduzione e bene mia in SES almeno la titolo mi mi sciava sta qui titolo <laughs> Kai la lia estas Lazaro rong la ne morti deva Lazaro farsi un pensito esperimento che mi e che bone costruire roboto in che io un post io mi può svegli di un eterno e questa la la la temo della sala l'uomo la mente di noi Kai Franzulo e Fernando uh, starigas la problemo pri uh, eh, rasai uh, eh, contrastoi dove sia che in, in sono la coloro della auto havas granda influo en la historia de los somos, ¿no? Bueno, que es justo, eh, un same en uh, eh, relate al robot hoy, que yo se vi das aspecto que es ni, que es el estas roboto ki u vi la aspekte estas sam ki e vi ne povas presko imagi la diferenco. Sed estas farita el el el machina in pezzo. Kaze ke estas organo do biologa ki el ni tio estas krono. O estas diversa diversa edifiko. Ko ti estas organa, tio estas machina. Problemis contrasta sul la en cristianismo creștinismul desealando. Okay. For me, as a interesa afero, ca hazarde, la lasa parte de la androido, esos ido. <laughs> yes, yes, yes, yes, yes, Hazarde. Hazarde, yes. Char um, la etimologia dell'aborto de la greca Dio estas andros, Dio estas homo, o id estas mia absurdo sufixo es. Do, presca, iom kiu similas presca. Dio o id, efective, estas id. Que estas absurdo sufixo. Tamen, uh, mi promesis al Denis ne parori per linguistico, do. Ah, cesso. <laughs> Ah, in caso mi devas fare il mio corso. <laughs> Do. <laughs> ni revenu sa nia Heinlein. Ehm, yes Heinlein, eh, a mi sti una eh, li eh, multe accusa sa la la organizita religion ki ehm, la ehm supremanto e della e kai regas la la la homo in por ki el gruppo con contra alia gruppo ki de ni kai multe, multe estas tie la ena. Kaj juste pro tio vi vidas e fremdulo in fremdlando. La fremdlando estas kie vi havas una sama religio. En uh, medio uh, multe profunde religia. Kaj itio esas uno lia temo. E se la lia temo con interesa estas juste la problema de ne morti devo. la punto citie eh, estas che li imagas che homo por pluvivi changas pezzon pos pezzon machino si ancor con per machine rime che tio essa transformismo to asimo vidas robotoi cae homoi ciel disigai aroi. Hanae vidas un agio, to. Che è stata la differenza? Che è stata la transformazione? Cantino, non fantasia ci ne esempio se ni havas problemi alla cor che un faras la la chirurgo imitas machinetto ci ne per fare funzioni la cor mi ne conosco la volta in speranza di bypass e ne la e la età la unidia circa chirurgo chi chi ridiru circa chirurgo scelta circa chirurgo bypass shit circa chirurgo circa yes Bene, d'accordo, d'accordo. Mi vero, veniamo a pripensis tiem. Yes. Bona, bon esperantigo, danko. Exemple, au uh, anstatao ocul vitroi, i povas havi lensoi. Yes. Ke tio as estas ocasas uh, post la dua mondmilito progresso della scienza e principe chirurgia e sed ne nur kai iun post io un kai kai tecnologia e helpas al influvi kai do imago antau in pushin tiu proceso por exemple substitui la hepato la tuta hepato con uh, con machine farita hepato clonita hepato kai poste kai mi havas anche ti un uh, eh, ti un eh, eh, yes ti un mm, curisto homo che curas sen la gamboi char li havas uh, artefarita in gambo e kai oni diris ne vine raita suri al olimpiado e char vi cura eh, spi rapide chune de entre la competizione al vince tio es alia etica problema chulina sta spomo da un curado to tio vere la un curado e effettive po esti maliusta ludo eh, in fine eh, la grande problema es cervo yes yes Yes, fatte, fatte, vi tutte trovas. Io è la grande problema. Hai hai un chula medicamento e che eh, può stimoli la cerno. Ti u any la sentiu categoria, cioè adesso scacca i medica medicamento che uno dice che ti può stimoli pribonin la usando nel cerno. Ah, Ciu, cine estas masino, ne estas eh, roboto, se tamen estas iu arte falita a jung, iu ni enmetas a la corpo. Teo, esas, loro per computi a <laughs> ci ne yes yes è stato servo yes bona buona de Andre la transformisto e pardon la transformisto e la chironi ne vos domigin medicamento in acai coralia i drogoi effettive è stato parto della della dico della poma ili parolas pri homo e plus <laughs> se li googlas o plus vi trovas ancao la oficiala retteio char effettive temas pri doctrina ideologio vere presco doctrino mi povas dire cari mi povas mm, do uh, ili laudas tion proceson che ideas che tio estas la solvo la plei granda problemo de la homaro tio ne filito sed estas la morto, la morti de vivo. Do, venci la morti de vivo, cio estas la, la celo. Por qui? Cai ni povas iom vidi cai cai objetoi per tio. Uno è la objetoi venas de Bill Joy. Esplicas tu tie, figioi estas grava homo, presca un econata de la granda publico, tamen multe flua. Ciam li estas iuna, li estas studento en Berkeley eh, Universitato, cae li eh, starigis la Boso do Unixo, mi parolo su non se mai ne pri Unixo, che su Dixo che poste uh, fondigis fondis la companion sun SUNO. uno tio companio exemple starigis la programming in bajon ya Ho, sufficiente resa homo in poco a dire sam grava al steve jobs io molto piccornata se tio esas la hazablo de la historio effettive. Cae vigoi vercis articolon en Iago 2000, cies titolo estas Why the future does need us, al estontezo ne besonas ni. Imago. Cae li asertas che ie la fino de la revo, <coughs> do, se ni, ni hipotesas che la transhomisto e uh, gaina sian propran revo e nici a mesa plica e pli uh, eh, long vivai danke alla tecnologia chio essa sia la fino quindi la scosma cioè effettive ne essa più vivante di stagio homer ni perdas nia homezzo quindi as nia parto di nia homezzo estas e nia corpo ju pli mi substituas la pezzo in despli ni perdas nian momenton mi diras tio kai tio estas unu critico do ni povas diri apocalipsa critico ci vi memoras la ludismo la apocalipsismo L'apocalipsismo estas malforta variaĵo de de ludismo mi ne volas detrui la tecnologia sa tame mi diras dangeron kai ne uso kai bi joy esas apocalipsis simila eh, posizio havas ekologiistoj. Homo ekio volas eh, mm vidiki la planeton Teron kia el vivante stajo, ekzemple. Kaj ili invokas la principon de antaŭgardo. La etica principio de Antogardo diras che antau ol usi novan tecnologion videvas bone esplori se tio tecnologio esas ihr Handaugardo. Esplorado Antaugardo usato. Sono i poesi che tieni cavallo disto gravas, ne gravisto i minestias che la nome di i homo che tutte ne occupijas pri la ferro di la tio esas la sinteno e tio linio esas vitigo de la sinteno e al tecnologia. to i la mal extra flanco vi gravas la negativa e sinteno la ple extrema e sta ni raitas de la tecnologia. poste la apocalipsisto e Do, ni stias che tecnologia sos ege da gera, tamen ni povas eviti, ni ne povas eviti musicini. La ecologista i diras, do, anta or usavo anta, anta o gardo, do, principio di anta o gardo, Io? Parlo di mi, come mi, mi, mi, mi, mi, Dio ecologisto Dio ne gravas. Ah. Ne gravas. Dio es la, la nulla. Yes, es pravo lo dito. Ne, ne, ne, ne fa con dito. Mi sa ci dia con dito, ne? Mi tema sarà in tasto fare. Se mi, io ne <laughs> Anco mi ne trovo ne scrivo a spico. Cari, nella lia flanco ni navas da positiva flanco. Mi stavo dietro. Die, die, Um, do al transform do transformisto e men compreneble estas uh, integrito e do la la ia la ia estremo apocalipsisto e ca integrito ca integrito e estas homo e qui uh, che la tecnologia havas bonan e ficon tutte nature do la due estremo e estas similae char ili estas deterministae. Ču vi memoras? Deterministoi credas che existas eticum, etica naturon en la tecnologio, men, sen depende de la enhavo. Memoro Fahrenheit, la filmo. Libroi esas ciam bonai, televido esas ciam malbona. Top, tio estas la extremo. Cai ene, inter la extremo e ni havas construis mai ehm um, rilato e tio signifas che dependas de la situazio la bono a un mal bono de la tecnologia dependas de la societo de la socio de la cultura de la situazio generale de la contesto No, io anche adesso salia vi dico se ho eventi un po' ci utilizzo al video, però io mette, cioè mi usas molto in porto e mi comprenas, kai eble por ordigi sed mi vie e no in esa sia un mars esperiga e cammi tu mi comprendas che mi esa dirà una paura yes okay yes con con tanto per ci con io metto esa mi besonas dio! no bon. to la lia oggetto al transcomismo to vi ci vi havas oggetto tio? al tio maniero. Cio uh, vi, chi vi pensas per tio transformismo? Cio vēl i esans porna ferro au me? Se lo vid ne, cia? Cio al mi memorigias io? Cian a mi tui, ciam la nua foio che mi vidis, Io mi legis, diris, hmm, mi am legis iun simila plibonigo de la pomar. I raitas plibonimim me por vivi por eterno. Q? Frankenstein? Yes, giuste, unue. De nove, la mito de Frankenstein Q revenas. esas tuta linio, bonege, cae due. Pli cosmare, ancora. La nazi... Eh, nazi... Yes, eh, nazismo. Pli bonigo de la pomaro. Q avas la raiton, pli bonigi. nur la potenzuloi, la ricciuloi. Giuste, tio es problemo. C'ha un esempio la um, Francis Fukuyama, suffice conata con la teoria della bu cultura e che battava sotto la dia. Diras è la libro mia post homa e stontezzo. Che in tiu scenario liberala democrazia tutte e forma poricias. C'ha nulla ricciulo e poi vivi por eterne ca la mano ricciulo in Oh, we have us, Omaro, homo plus contra homo e minus che tio può assistere grande problema che la base di tio è la principio di galezzo tio plibonico significa eh, che eh, è la vera dextrula nel termino del de professor Oro char eh, estigas fisiche differenza tra la bomba io ho spiego potenza non mal da potenza che anche mm, tio mm, ne hazarde tio e je bila vseeno lasta java, kija, Ciao. forma de poco estas multa y variando en diversas lingua y mi chat es vinte poco primarti o li povas diri de la de jaro mina o se gis nunna kiam computiloi eh, igas grava i por transformi la sozio precipe eh, post la invento de la do do do de la textaggio sur interreto char es duma mal concepto e effettive ni vido io vero semaine chi esas interreto e chi esas es Ne to la sama ehm, en la vite poco la riche lando successis flugi per per computilei tecnologioi male aliei lando e esas tutte malanta o ibi. Cari coni, parola per chi per tio bordo eh, io mi vita bit di vido. E la angla digital di vit Bit di vido. Che sto etica problema, mondo problema. Cioè, a che che l'ando e ne ha la eh, eblezzo a chiri la nuova Kai juste la mi tiu pesmaniero de la vinti vido la respondo a la eh, transformisto. Ciao, esta en, la scenario de la transformisto e mi hava pli granda vinti vido ne nur inter socioi, landoi, se ec ene interne de socioi, de homen qui povas pli bonigi, a homo qui ne raitas pli bonigi. Do, tio estas la mia antogramo, kai nume povas i povas changi demon se ne estas se ne estas ligas de mandri yes demon de mandri alo ante al gardo yes shines ka me ka ebbe la unua paso eses relata al apon bambo kai kai kai homo ai pensis ha eh, estus pli bona se vi ne altrovis pri la nu kriai Yes. Yes, historia vi tutte pravas. Vi tutte pravas, la nuova formula... La nuova patro, ah, tangero. Yes. Tangero por la nova CEO. Yes, facte, la ecologia movado venas giuste chi ha reago all'atom mondo. Uno è la eroe estas a, a, Albert Einstein e Bertrand Russell. Io multe dum la tua momento diris, ne, ni Mi sia ogni estas parante, giuste pro tio devas, ne, devas fare Yes, giusto. Tanto ne mi forghe se tio Ligon, tio de nove, li de nove ni vidas kio un influo habis la tua mobilitro che mia penso sia. Estas necredeble, necredeble, Ne in forma dico estas necredeble la influo. De nove ni vidas tio Ligon un Neumann con la gravulo e della passintenso. De nove. Tanto, tanto vera tanto io cioè mi mi se un se mi ne ne forse sì. Lo ciuni può che mi dito estas eh, influa la progresson de cio? Ne tutte ne mi ne ora di dire, mi ne niente di questo. Ne la progresso, se la pesca ne non Vi estas eh, la mi la punto estas la ies. vi ne povas ignori tio. Kiem okazas, kiem okazis la dua milito, poste la mondo ŝanĝiĝas. Punto, fin. Kelkaj esas esas turno punto. Turno punto, granda influo. Ni povas imagi fantasense kio okazos se ekzemple ne e, ne okazis la dua milito, kio okazis se informatiko sen la dua milito. Mi ne scias. Esas multe da da da um, rapidigo de la computica parto, de la fisica construo, sed ne de la teoria parto, cae mi su tre question. Char, cae foie oni ion propagandas tion? Do, ni havas tion bele computinoi, char ni havis per buon unito, kai la ocasum tion construi, kai progressi. Ne, tion es vera, esas duon vera, esas vera nun por la hardware parto, sed ne por la softvara kaj per la por la generala segna plano kai mi montris tion kia mi parolis pri la Harvard architecturo. amason da mono de la de la armeo amason da mono de ibomo sed la resulto e si mag pli bona o la scatoletto farita en en coran suse en 1936 en sia propria chambro kai eh, la la la macchinetto che comporti portis un scipo eh, Turing de Prince Tom al Cambridge Cia li esis pli estare, homo. Ili esas pensuloi. La pensado cion valoras, pli vor la milito. Mi, mi povas diri tio. Bone pensi, recte pensi, logike pensi, esas pli grava. Se, la influo de la dono milito estas io, cio ni ne povas ignori en la historio de informa Che giusto pro tio mi volas rimarchi la relato. Se, por mio, mi ne volas doni al tio um, bonan etican valoro. Yes tutte tutte mine volas tobe Se de mona es bona bona bona de mando dia, bona de mando Estas justa, estas oni devas distingi la nivelo. Bon, em deva distingi la nivelo de la de la eh, influo de evento e sur sulla sulla sulla homo e sulla progresso della facoltà. Bene. la Sparoni aprì la teoria, matematica teoria del comunicato di Shannon e Weaver, Ian parole pri Shannon, strange della tua momento ciò vi memoras chi vesso sullo cenno chi ciò io memoras io mi diam parole stiam prili no, mi ne havo sex a meno tamen mi volas io <laughs> io havo certi che vi successa seguila tutto me sono molto da homo e no, la, la chiesa la più grava risulta un decennio nel 1986 la magia, la, la epistemologia miraculo, yes, tanko. Epistemologia in miracla niaro. li fari, successes pari? Li magi stingis, cae en la, la dissertatio, la dissertaggio, li successis, Inventis la vorto bit? Bit, yes. Inventis la vorto un bit. Juste. Yes. Nuet. Malcolm Martin, per due. Co, quindi io, Mashinigi, Mashinigi la la parte. con chi chiunque lavori, chi adesso stia il professore. Vane Barbosch? cae Norbert Wiener. Do, se vi bone memoras, Bush, esas la homo que o venas post un tempo de Wiggins. Esas la linio de la hipertexto que poste portas al interreto que al tototo se vi bone memoras la linio, la reala caracteroi, la problema del classificado, Vane Marbush inventis memexon, memex, dion. Cae, dum la domo milito, Shannon laboris nella la gruppo de Bush. Bush eses la estro, li eses la estara studento. Per anca laboris con Miner, che Miner eses amico de Kevedo, la esperantisto, la hispana esperantisto. io inventis la vorto un automatico. Mi diras tion anco por homo e chiui ne cestis la unua parto e che mi povas relativi la capitolo. To, es salia di mio, chiu confluas in ceno. Do ceno mi grava homo, cia se vi havas bono il maestro, e vi povas meti alien bricon sur la stuparo de la sio, non è? Hai la sio. Ca effettive, li laboris pri la fibonacci serio, Probabilmente Marco o En tiu iaro. La Marco vai se mi memoras de plené, ne gravas Marco estes uh, um, rusa, uh, matematicisto, kiu successis doni uh, matematican modelon Turing equivalenta, sed ne usante la matematico de Turing se la probabilico do por statistica e rimeto do alia maniera kai alini shuldas la matematica teoria de comunicado Shannon kai Weaver da ili oni devas se vi havas sentas messaggio uh, per radio che sempre o per telegrafo di bisogno sentanto ricevanto la messaggio men che il canale che ne new occupigi santa o al lì anta o lì al anta o lì al canale la problema del canale è che in un momento di lito se havas un uomo vi povas ne compreni la vorto se mi sparo sho stie vi eble ne comprenas min ĉu ne kaj li trovis matematikan modelon por kalkuli la bruon la bruon kiel perdo de informado en la komunikado kaj tio estas ege utila al li mi donas al vi tutsimpla ekzemplo imago compacta discon en kiu estas gravurita muziko kaj hazarde oni difektas li ĝi kiu estas tia compacta disco kaj io faras tia se se vi enmetas en via eh, disco legilo kaj vi volas aŭskulti la muzikon preskaŭ magie vi povas aŭskulti kvankam estas tio kial Ciar, laura legge de Shannon che Weaver, vi povas diveni la mancanta informoi per probablezzo. Presca uciui havas tion sperto. Mi ne bone audas iun, che parolas al mi, kai ni mis audas vorton, kai kiu so okazas io mi defino yes yes said la um, diveno della nuova vorto estas pli ofta vorto la oftezo gravas tio signifas che mia cervo che ni audas la la la voce de homo e parolanta e al ni ni havas shenon weaver machine e ni aurelo cha se ni ne povas diveni exacte ni havas troda bruon è la audato mi acervo che ho fatto se ho un amento prefera vi mi è stato fatto un sigetto di vi e la informo e probabile la informo e por con vi. un e sempre per telefono ci vi ci vi comprenas la stio ci vi iam, o cade a vi? Oni poi il power speaking on chi ha ogni ha lo problema in i oni povestet, et, et, sidi, oh, the probatre di ristino yes so con non mai tu in air yes au un balsam de in la homo au ciam in parola cum in vano uh, au ciel il fremdulo chiamo di il lerna snovan lingon anche vi può vasti veni con la prova de yes so te giusto giusto kai la erao è se interessa chi playoff la nella playoff dai casoi la di la changita mm, bordo esas pli ofta o la reala bordo che li tezi stiri la sennanto che tio pravigas sta un de scena che guida to imagu. che alia alia eh, applico de tio estas la automata recono de texto la per scanato vi ha paperon mi metas la paperon su scanilo e poste la computilo sias che io estas a se ne ciui a estas legalai per foie a estas tio per foie estas tio ciu ne? matematica estas la sama problema gruo gis kiam a igas exemple do chi è la limo? Eh. <laughs> ma facile trovi la tion che giuste per probabilezzo con i boas trovi char estas ne precisa limo estas probabla limo ci vuoi comprare a schiera ogni che ti è la gra grandiosa in tuo descendo che hai detto char vi trova stio in presca o cio cie che mi vuole anche dire uh, ion un brilla per automata traducato sistema la sistemo dell'uso comunista aspertivo. Sed pretio ni devas paroli iu pli profunde ferenzemajne. Sed nur non si questa statistica proba per automata traducado. La statistica per automata è questa effettiva fondita ne de Shannon sed de Weaver. Kaj ĝuste pro tio mi volas paroli pri Weaver, ĉar Weaver estis fascinita de la problema traducato traducado. Imagu, li collectis quardec du diversa in traduco de Alice e Mirnado. Char li volis trovi quantam mesurilo por uh, eh, yes, mesuri la qualiton de traducato. Do, li iris tu la, originalo cae traduco, al gravulo pri literaturo, literaturisto, finas. cae demandas, kia en ti tiu frazo estas bona traduko cae tiu ne? Ĉu vi povas klarigi al mi kia? Kai iu post iom li klopodis trovi tiu, ne per sukcesi sed klopodis. Kai uh, eh, giuste tio eh, mi uh, li scrivis articolo en kiu mi volas uh, legi citaĵon imago tio. Fronte al mi, estas texto verkita en la russa. Sed, mi pretendo, mi estas pretendonta, che gi effettive estas verkita en la angla, cae che oni cifrigis per i simboloi. Cion, cion mi besonas, pari, estas forigi la codon, tiel che la informoi en la texto estos denome avere. Do, la ideo estas traducado kiel decifrado. Li laboris en la dua mondmilito. Sed tiu ideo, kiu estigis en 1900, kvardek naŭ, imago, komencis efektiviĝi en 1991. Produki aloj, la unua chiaro che culture la classica arte farita intelligentezzo ne usis probabla in ehm rimetto ni ni ambis le de turing o neumann ci homoi homo ne usa sti parto de matematico unue. due ni ancora o ne havas gis da naudecai suffice da computa potenza. Ni besonas rapidai computilue por tion fari. Tal case, ni ne havas esperon. Ca giuste pro tio. Estas, è la nova artefarita di fos la 1990, naudec. La ecestigio eh, de tio ideo de mm, Weaver, Yes, uh, mi volas fini la parton pri Shannon e Kai Weaver, tiel che poste ni parolo pri alia homoi. Do, Shannon eniras in 1936 en uh, Movito, kie li laboros gis 1970 kai li estas considerita la patro de computada ingegnerio giusto pro la risulto della machinigo computata ingegneria questa è la concreta eh, pratica flanco di informatico come chi costruas la arvaron kai ancao construas la softwaron praktike. dove ogni oni homo ki volas pratica in rezulto. Komputada ingegneria Kai uh, eh, da uh, eh, nome ali estigis premium pro ex de 1972. Do effettive esempio tio ho essa snacco etica problema estigias, inter rilato inter informatichisto e kai computada ingegneria e mia lando in Italia, esempio, ni uh, havas egalezon de la diploma. Se tio estigas problema. Exemple por la concurso alla universitato por professore posteno. Cia, ciu informaticoi, informatichistoi, devas concuri cune por la posteno. Imago posteno por historio. Se vi etsas faculo pri historio de eh, la Greca caelomia epoquo, au faculo pri la historio de Cineo, ciù vere la ducis subisto e povas concuri nella sama? Queste, no? Per professorezzo? Efective etsas tutte stramie. Cia, cia maniera ni povas iugi la valorum de la duc candidatur? Ni, che l'informa di questo, e havas giuste un problema cioè esempio mi ha scritto esperto cioè mi cerca sposterno fa un progetto che professore università mi occupi cioè di filosofia che storia dell'informatica che devas con puri con homo che occupi di algoritmo un uomo che occupi di hardware <clears throat> timato la tutta sul faco e dell'informatico tutta la sala caldrono fai mi cuiras chi uini fortio diabla eh, prosteno chi adesso fa punto io esigio giusto pro tio cioè estas du pro egalezzo alia in lando è stata diversa in mi sia estas eble simila in francio cioè ne yes in francia sta io o casi io simila En Usono è stata <laughs> la situazione si spiega complica, cioè è stata simile in Texas, ma simile in California. In Mago, dipende dalla Stato. Kai do, io è stata lì appunto. Eh, mi volas fini la lezione de podio, char iam finas mio tempo, per ehm, eh, stranga afero, iam stranga afero de mia Shannon. Do, Shannon, io mi ciam uh, raccontas tion di storia, un episodio al mia studente e chio ne amas matematico. Do, Shannon, chi è multa e homo chio laboras pri probabilistico, ehm, amas casino, cae mon ludado casino in kai molto dato char estas probabilito tie e ili havas sti un problema nanko kai ili perdas multe da mono char ili volas <laughs> ili a tio i loco kai li iris risa las pegaso kai trovis truon en uh, uh ludo deck du angle blackjack li trovis du truon kai do li iris tie en la giusta maniera ludis kai gainis en un tago dec milioni da dollaro cioè li trovi sta tuo poste li uh, eh, premis la saman maniera por uh, uh, ludi kai iris alla borso alla Nasdaq borso kai eh, igis ech pli kai chi ha li uh, donis la libro ili rimarkis da ah, la truon kai changis la ludo la regulo in the black jack del del cum tu de tio mi dirà ci ma i miei studenti e anto i accetto la la biletto che è fluo sta la sua gas con il dice chi mi la sta tuo ne esista più la tuo sai de tio <laughs> e tio no matematico può assisti concreta feroce ne <laughs> tio essa spravo pratico che è la lia curiosaggio e e e e e grava curiosaggio è sta tio li costruis muson mecanica muson kio si povas iri per laioi kio mi cias teseo kio povas e, iri al labirinto il labirinto san kie la la vera il muso uno la uno è esperimento ed è robotico e è più strange è se stiu la non la definitiva macchina ma definitiva macchina elstara machino che vi povas iam imagi. Cai mi abas um, ehm, mi trovis eh, bella prescribon de Arthur Clarke, che esis amico de Shelley. Mult foi tiu homoi conis unu la lia. Cai tio, per tiu citagio mi fina la lezione. Nenio povus esti prisimpla. simpla. Simpla ligna scatoleto, granda, sam kiel cigaruio, cun ec Post exalto, la machino productas nervosan acran bruon. Io simile. la covrilo mal rapide levigas, cae de la interno emergigas mano. La mano mal rapide subveniras, mal shaltas la shaltilon, cae le venas en la scatola. <laughs> Con la neprezzo de fermata cerco, la covrilo subite fermigas. La bruo cessas, cae pazzo, de nove e pregnas. Sed la psicologa effecto, case che ori ne sia santicipe cio casos, estas terura, estas io, ni clarigeble mal tranquilega pri machino quiu faras nemion, absolute nemion, from sin marshal. <laughs> Do, onan semai finon, cae gis lupo.